гидроксид иондоруна сапаттык реакция гидроксид иондорун индикаторлордун жардамы менен аныктаса болот метил кызгылт сары индикаторун куябыз лакмус фенолфталиин жегичтин өңүнүн индикаторлордун мүнөздүү өзгөрүүсү эритмеде гидроксид иондору бар экендигин далилдейт